በዚህ ሳምንት ኑሮ በጤነት በዋናነት ስለ ቢጫ ወባ እናነሳለን። አንዳንድ ሀገራት የቢጫ ወባ ክትባት ያልተከተበ ሰው ወደ ሀገራቸው እንዲገባ አይፈቅዱም። ምክንያቱ ምን ይሆን? የባለሙያ ማብራሪያ ይዘናል። የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የኮቪድ-19 ክትባትን ለመስጠት እየተዘጋጁ ነው። የአንዳንዶቹን ተሞክሮም እንቃኛለን። ውፍረትን ለመቀነስ የሚረዱ ጤናማ የአኗኗር ለውጦችን የተመለከቱ ምክሮችም አካተናል። አብራችሁ እንድታመሹ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሰላም፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ከአሜሪካ ድምፅ ኤደን ገረመው ነኝ። ለዛሬ ስለ ቢጫ ወባ፣ ስለ ኮቪድ-19 እና ስለ ውፍረት በቀጣዮቹ 15 ደቂቃዎች ውስጥ አጠር አጠር ያሉ ዘገባዎችን የምናደርሳችሁ ይሆናል። ቢጫ ወባ ቫይረሱ በተቆራኛ ትንኝ በመነከስ የሚመጣ በሽታ ነው። የዓለም የጤና ድርጅት መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ 15 በመቶ የሚሆኑ በቢጫ ወባ የተጠቁ ሰዎች እጅግ አስከፊ ለሆነ የደም መፍሰስ፣ የሰውነት መንዘፍዘፍ፣ የሰውነት አካላት ስራዎቻቸውን ማቆም አንዳንዴም ለሞት ይዳረጋሉ። ቢጫ አበባ በዋናነት በምድር ወገብና በዚያ አቅራቢያ ባሉ የአፍሪካና የደቡብ አሜሪካ ሀገራት ጎልቶ ይታያል። እንደ አንጎላ፣ ኮትዲቯር፣ ናይጄሪያ ከመሳሰሉ ሀገራት የሚመጡ ተጓዦችም ብዙ ጊዜ የቢጫ አበባ ክትባት ማረጋገጫ እንዲያሳዩ ይጠየቃሉ። በናይጄሪያ ከወራት በፊት በቢጫ አበባ ወረርሽኝ የ ሰባ ሰዎች ሕይወት አልፏል። ኢፎክ ኤታግ ተከታትሎታል። ስመኝሽ የቆየ ታቀርብልናለች። ናይጄሪያዊው የመኪና አጣቢ ጆናታን ሴል የዛሬ 23 ዓመት በወባ አማካኝነት ከሰው ወደ ሰው ለሚተላለፈው የቢጫ ወባ በሽታ መድኃኒት ሳይገኝ በፊት በቫይረሱ ተይዞ ድኗል። በሽታው የያዘኝ ጊዜ ከንፈሮቼ፣ ምላሴና የአይኔ ብሌን ወደ ቢጫ ተቀይረው ነበረ። የማስመልሰው ሁሉ ቢጫ ሆኖ ነበረ። በወቅቱ የምሞት መሰለኝ፣ ግን እግዚአብሔር አድኖኛል። ወደ ሆስፒታል ሄጄ ጠብታና መድኃኒቶች ሰጥተውኛል። ናይጄሪያ ለቢጫ ወባ በሽታ የሚሆን ክትባት መስጠት የጀመረችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ ሲሆን ሕፃናት ክትባቱን የሚወስዱት በነፃ ነው። ነገር ግን ከ2017 ዓ ም ጀምሮ የተከሰተው የቢጫ ወባ ወረርሽኝ ብዙዎችን ለሞት ሲያበቃ በርካቶች ደግሞ እየተሰቃዩ ነው። የጤና ባለሙያዎች እንደሚሉት በናይጄሪያ በቫይረሱ በጣም ከተጠቁት ከተሞች መካከል አንዱ በሆነው ባውቺ ለምሳሌ ብዙ ወላጆች አሁንም ልጆቻቸውን አያስከትቡም። ባደረግነው ትንሽ ዳሰሳ ያገኘነው ውጤት የሚያሳየው ናሙና ከወሰድንባቸው ግማሽ የሚሆኑት አለመከተባቸውን ነው። ናሙናውን የሰበሰብነው ከአምስት ዓመት በታች ከሆኑ ሕፃናት ሲሆን ከግማሽ በላዩ አልተከተቡም። ግዴለሽነት ወላጆች ልጆቻቸውን ላለማስከተባቸው ዋናው ምክንያት ቢሆንም አንዳንድ ናይጄሪያውያን ባህላዊ ሕክምና መምረጣቸውም ሌላው ምክንያት መሆኑን ከቢጫ ወባ ታሞ የዳነው አህመዱ መሐመድ ይናገራል። ከቅጠላ ቅጠል በሚገኙ መድኃኒቶች እናምናለን። ብዙ ጊዜ ወደ ሆስፒታል አንሄድም። እኛ የለመድነው ይህንኑ ነው። ሕክምናውን ለማድረግ የመርፌ መውጊያው እሳት ውስጥ ይጨመራል። ከዚያ መርፌው ቀይ ሲሆን የቅጠል መድኃኒት አዋቂው መርፌ መውጊያው ላይ ጸሎት አድርጎ ደረት ላይ ይወጋል። ያለሱ እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ ነው። እንደ አይሻ ሩፋ ያሉ ከበሽታ የመከላከል አቅምን የሚያጠኑ ባለሙያዎች ብዙ ናይጄሪያኖች በህይወት እስካሉ ድረስ የመከላከል አቅም ያለውን የቢጫ ወባ ክትባት ለመውሰድ ፈቃደኛ መሆናቸውን ይናገራሉ። ሁሉም ሰው ስለ ክትባት ያውቃል ማለት እንችላለን። በአሁን ሰዓት ወደ ባህላዊ ሕክምና የሚሄዱት በጣም ጥቂቶች ናቸው። የናይጄሪያ ፌዴራል መንግስት የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ከገባ ከጥር አጋማሽ ጀምሮ ከፍተኛ የቢጫ ወባ ክትባት ዘመቻ እያካሄደ ይገኛል። በኢፎክ ኢታንግ ለተጠናቀረው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ከፌርፋክስ ቨርጂኒያ። ዘጋቢዎቻችንን ለዘገባዎቻቸው እናመሰግናለን። በቢጫ አበባ ዙሪያ ልናውቃቸው የሚገቡ ነገሮች ምንድን ናቸው? አይሻ ሙአዙ ዶክተር ያዚድ በሽርን አነጋግራለች። Yellow fever ኢዝ ኤ ዲዚዝ ኮንዲሽን ኮዝድ ባይ ኤ ቫይረስ ቢጫ ወባ በቫይረስ ምክንያት የሚከሰት በሽታ ነው። የሰውነትን ሁነኛ አካላትን ያጠቃል። መጠሪያው በበሽታው የተያዘ ሰው ከሚያሳየው ምልክት የመጣ ነው። ዓይንን ቢጫ ያደርጋል። የበሽታው መንስኤ ቫይረስ ተሸካሚ የወባ ትንኞች ናቸው። ትንኞችን በማስወገድ ከበሽታው መጠበቅ ይቻላል። ቀድሞ መከላከል ታሞ ከማገገም የሚመከር ነውና ከወባ ትንኞች ንክሻ ራስን ለማዳን አካባቢን ጽዱ ማድረግ ጠቃሚ ነው። ወደ መኝታ ከማምራት በፊት ትንኞችን የሚያሸሽ ቅባት ወይንም ሽታ መጠቀም፣ የወባ ትንኞች ወደ በረከቱበት ቦታ ከማምራት በፊት ደግሞ መላ አካልን የሚሸፍን አለባበስ ይመከራል። እጅጌ ያላቸው ልብሶች ካልሆኑም ሙሉ ሱሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ብቻ አካልዎን ለትንኞች ንክሻ ያጋልጡ። የወባ ትንኞች አንድን ሰው ሲነክሱ ወይንም ሲነድፉ ወደ ሰውየው አካል በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን ይለቃሉ። በጣም ጠቃሚው ነገር መከተብ መቻል ነው። ክትባቱ አንድን ሰው እስከ አስር ዓመት ድረስ ከበሽታው ይከላከልለታል። በየአስር ዓመቱ አንድ ሰው ክትባቱን ደግሞ መከተብ ይኖርበታል። በሽታው ይሄ ነው የሚባል ሕክምና የለውም። ለህመሙ የሚሰጠው ሕክምና በሽታው የሚያስከትላቸውን የህመም አይነቶች በመቀነስ ላይ ያነጣጠረ ነው። አንድ ሰው የራስ ምታት፣ ትኩሳት፣ ማቅለሽለሽ፣ አንዳንድ ጊዜም ትውከት ሊታዩበት ይችላሉ። ጥፍሮቹና አይኖቹ ቢጫ ይሆናሉ። የሰውነትና የእጅ መገጣጠሚያ ቁርጥማቶችን የመሰሉ ምልክቶችን ያስተናግዳል። መድኃኒቶቹን የምንጠቀመው ወይንም የምናዘው በሽታው ከእነዚህ ምልክቶች የትኞቹን እያሳየ እንደሆነ በማስተዋል ነው። በቢጫ ወባ የተያዘን ሰው ከመደበኛው ወባ በሽተኛ የምንለየው የበሽተኛውን አይን ቀለም በማየት ነው። የበሽተኛው አይን ወደ ቢጫ መቀየር በመደበኛ የወባ በሽተኞች ላይም ሊታይ ይችላል። ሆኖም እንደ ቢጫ ወባ በሽተኞች የበዛ አይሆንም። ከዚህ በተረፈ ሌሎች ምልክቶች ተመሳሳይ ናቸው። የሰውነት መድከም፣ የእግርና እጅ መገጣጠሚያዎች ቁርጥማትም ይገጥማል። የቢጫ ወባ መንስኤ ቫይረሱን የተሸከሙ የወባ ትንኞች ሲሆኑ የመደበኛው ወባ መንስኤ ግን ጥገኛ ተዋሲያን ወይንም parasite የሚባሉት ናቸው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ጉዞ ከማድረጋቸው በፊት የቢጫ ወባ መከላከያ ክትባት የማድረግ ግዴታ አለባቸው። የዚህ ምክንያቱ በሽታው ገዳይ መሆኑ ነው። በመላው ዓለም ላይ እንዳይሰራጭ ማድረግ ያስፈልጋል። ቫይረሱን በውስጡ በያዘ ሰው ሁሉ አካባቢ የወባ ትንኞች ካሉ ከአንድ ሰው ወደ አንድ ሰው ይተላለፋል። ቫይረሱ ከናይጄሪያ ወደ እንግሊዝ፣ ወደ አሜሪካ፣ ወደ ጋናና ሌሎች ሀገራትም ሊተላለፍ ይችላል። በምትከተቡ ጊዜ አካላችሁ ቫይረሱን ወደ ሌላ እንዳያሰራጭ ይከላከላል። ቫይረሱ ወዳለበት ቦታ ጉዞ በምታደርጉበት ጊዜም እናንተም የተጠበቃችሁ ትሆናላችሁ። በበሽታው የማትያዙበት ምክንያት ሰውነታችሁ የመከላከል አቅሙን ስለሚያሳድግ ነው። እኔ ቫይረሱ በከፍተኛ ሁኔታ ወዳለባት ናይጄሪያ በቫይረሱ ሳልጠቃ ለመግባት ሞክሬያለሁ። ዶክተር ያዚድ በሽርን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ከኮቪድ-19 ጋር ተያያዥ ወደሆኑ ዘገባዎች እንለፍ። በዓለም ዙሪያ የኮቪድ-19 ክትባት እየተሰራጨ ይገኛል። የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትም ክትባቱን በተመለከተ ዘመቻዎች ለመጀመር እየተዘጋጁ ነው። ሲሸልስ በቻይና ሲኖፋርም የተሰራውን ክትባት ለዜጎቿ በመስጠት የመጀመሪያዋ አፍሪካዊት ሀገር ሆናለች። ሴኔጋልም 200 ሺህ የሚሆኑ ቻይና ሰራሽ የሲኖፋርም ክትባት ለመግዛት አቅዳለች። የአፍሪካ ህብረትም ለአሁኑ 270 ሚሊዮን የኮቪድ-19 ክትባት እንደሚቀበል አስታውቋል። በአፍሪካ በኮቪድ-19 እጅግ የተጠቃችው ደቡብ አፍሪካም አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን የሚሆን ክትባት ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲና ከአስትራዜንካ የመድኃኒት ኩባንያ ለመውሰድ የተስማማች ሲሆን የዓለም የጤና ድርጅት ደግሞ ስድስት ሚሊዮን የኮቫክስ ክትባት ሊሰጧት ተስማምታለች። ኬንያም ለአፍሪካ ከተመደበው ክትባት ውስጥ 11 ሚሊዮን የሚሆነው እንደሚደርሳት ይፋ ሆኗል። የጋናው ፕሬዝዳንት ናና አኩፎ አዶ ለሁሉም የሚመቃ ክትባት ለማግኘት መንግስታቸው እየሰራ መሆኑን ይፋ አድርገዋል። የኮቪድ-19 ክትባት አሜሪካን ጨምሮ በበለጸጉ ሀገራት እየተሰጠ ባለበት በአሁኑ ሰዓት በክትባቱ ዙሪያ ግንዛቤ መፍጠር እና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ጥርጣሬ ማስተካከል ራሱን የቻለ ስራ የሚጠይቅ ሆኗል። ይሁንና በዩናይትድ ስቴትስ ቦስተን ክፍለ ግዛት ውስጥ ክትባቱን የተከተቡት ዶክተር ሜሪ ባንዳ ክትባቱ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም ይላሉ። እንደ ሕክምና ባለሙያ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ጓደኛ ማለትም ጓደኛዬንም ጨምሮ በኮቪድ-19 ብዙ ሰዎችን ከዙሪያ ያጥቻለሁ ሌሎችን በደንብ ለማገልገል ክትባቱን ወስጄ ራሴን መጠበቅ እንዳለብኝ ተሰምቶኛል። እኔ ካልተከተብኩ ቫይረሱን ወደ ሌሎች ብዙ ሰዎች ለማስተላለፍ ያለኝ እድል ከፍተኛ እንደሆነም ነው የሚሰማኝ። ስለዚህ ባለሁበት ሁኔታ ወደ ሌሎች ሰዎች በሽታውን እንዳላስተላልፍ መቆጣጠር እና በእውቀቴም ደግሞ ህሙማንን ማገዝና አገልግሎት መስጠት ይኖርብኛል። ይህን ሳደርግ ደግሞ ምቾት ሊሰማኝ ይገባል። ክትባት ያላገኙ የኮቪድ-19 ህሙማንን የሚያገለግሉ የህክምና ባለሙያዎች ከባድ የሆነ ተጋላጭነት ነው ያላቸው። በኮቪድ-19 የሞቱ ብዙዎችን አውቃለሁ። ለዚህ ትክክለኛው ነገር የሚሆነው ክትባቱን መውሰዱ ነው። ከመከተቤ በፊት ክትባቱ ምን እንደሆነ፣ ምን እንደሚያደርግ ለማወቅ የተለያዩ ጽሑፎችን አንብቤያለሁ። አብዛኞቹ የተሳሳቱ አመለካከቶች የመጡት ክትባቱ ምን እንደሆነ ካለማወቅ ነው። ለምሳሌ እኔ የወሰድኩት የፋይዘሩን ክትባት ነው። ክትባቱ ቦታ ሄደን ወረፋችን ሲደርስ ተከተልን። ከዚያ ለ15 ደቂቃ ያህል እዚያው እንድንቆይ ተደረገ። ይሄ የሚደረገውም ክትባቱ የሰውነት መቆጣት አሊያም ሌላ የጎንዮሽ ጉዳት ካለው ውጤቱን ለማየት ነው። ክትባቱ ሁለት ጊዜ የሚሰጥ ነው። የመጀመሪያውን ከወሰድኩ በኋላ ከ21 ቀን በኋላ ተመልሼ ሁለተኛውን ወሰድኩ። ኮሮና ቫይረስን ካየን በሽታው እጅግ ተዛማችና አደገኛ ነው። ብዙ ሰውም ይገድላል። ስለዚህ ይህን ሁሉ ለመከላከል የሚችል ክትባት አልወስድም ማለት እኔ ስህተት ይመስለኛል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሄ ክትባት የተሰራው ከቫይረሱ ከተቀነጠበ ቅንጣት አይደለም። ብዙዎች እንደሚያስቡት ክትባቱ ራሱ የኮሮና ቫይረስ የለውምም፣ ደግሞም ለኮሮና ቫይረስ አያጋልጥም። ሌላው ደግሞ ክትባቱ በህዋሳታችን ውስጥ ዘልቆ የሚገባ አይደለም። ስለዚህ የዘረመል ለውጥ አያመጣም። ያ በሚስጥር ይሄን እያደረጉ ነው ይሄን እያደረጉ ነው እየተባለ በሐሰት የሚናኝ ወሬ ነው። ስለዚህ የክትባቱን ጥቅም በኮሮና ቫይረስ ከመያዝ አንጻር ስናወዳድረው እጅግ ግዙፍ ጥቅም ነው ያለው። ጎንዮሽ ጉዳት የሚባሉትን ቢሆኑ ቀላልና በቶሎ የሚያልፉ ናቸው። ዶክተር ሜሪ ባንዳ ተሞክሯቸውን ስላጋሩን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ብዙዎቻችንን ከጊዜ ወደ ጊዜ ስለሚያሳስበን ሌላ የጤና ጉዳይ እናንሳ፣ ውፍረት። አካላዊ ተክለ ቁመናችንና ቅርጻችንን ከማበላሸት አልፎም ለተለያዩ የጤና ችግሮች እያጋለጠን ይገኛል። ብዙዎቻችን እንዲሁ በቀላሉ ከወዳጆቻችን ጋር ክብደቴን እንዴት ልቀንስ እያልን በየግላችን እንመካከራለን። ሌጎስ የሚገኘው ዘጋቢያችን ሳሙኤል ኦካቻ ውፍረትን ለመቀነስ ምን ታደርጋላችሁ ሲል ተመልካቾችን ጠይቋል። ውፍረት ለመቀነስ ማታ ማታ ምግብ ላለመመገብ እሞክራለሁ። ራሴ ሰውነት ላይ ያየሁት ነገር ምግብ የምበላበት ሰዓት ከምተኛበት ሰዓት ሲርቅ ሰውነት ይቀንሳል። ስለዚህ በጊዜ ምግቤን ለመብላት እሞክራለሁ። ውፍረት ለመቀነስ እግር ኳስ ነው የምጫወተው። ኳስ ተጫዋች ነኝ። ስለዚህ ሁሌም የማደርገውን እንቅስቃሴ አደርጋለሁ። ውፍረቴን ለመቀነስ ዳቦና የመሳሰለውን አልበላም። ብዙ ጊዜም ፈሳሽ እየወሰድኩኝ ቆይና ማታ እቤት ስገባ ነው በደንብ አድርጌ የምበላው። ኃይል ሰጪ ከሚባሉ ምግቦች እርቃለሁ፣ አትክልት እመገባለሁ። ከመሸ በኋላ ምግብ አልበላም። በእርግጥ በዚህ መልኩ የሚመጣ ለውጥ ጊዜ ይፈጃል፣ ግን እርግጠኛ የሆነ ለውጥ አለው። ኦካቻንና ተሳታፊዎቹን እናመሰግናለን። የአሜሪካ የጤና ተቋም ሰዎች የተመጣጠነ ምግብ በመመገብ በቋሚነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግና ጭንቀትን በመቀነስ ለጤናቸውም ሆነ ለተክለ ቁመናቸው ተስማሚ የሆነ የክብደት መጠን ላይ መድረስ እንደሚችሉ ይጠቁማል። በአብዛኛው ክብደትን እንድንጨምር የሚያደርጉን ነገሮች አመጋገባችንና የሰውነት እንቅስቃሴ ማነስ ናቸው። ታዲያ አመጋገብን በተመለከተ ኃይልና ሙቀት ሰጪ የሚባሉት እንደ ዳቦ፣ ፓስታ፣ ድንችና ስኳርነት ያላቸው ጣፋጭ ምግቦችን በመቀነስ በምትካቸው እንደ ገብስ፣ አጃ፣ ማሽላና ሩዝ ያሉ ጥራጥሬዎችን መመገብ መልካም እንደሆነ ይመከራል። ለሰውነታችን ተስማሚ የሆነ ጤናማ ፕሮቲንም አሳና ዶሮ በመመገብ ያም ካልሆነ እንደ ባቄልና አቮካዶ ያሉ የአትክልት ፕሮቲኖችን ማዘውተር ይመከራል። ከስጋ ይልቅም ጥቅል ጎመን፣ ቆስጣ፣ ዝኩኒ አዘውትሮ መብላት ለጤንነት እጅግ ተስማሚ ሲሆን በተጨማሪም አላስፈላጊ የሆነ ስብ በሰውነት ውስጥ እንዳይጠራቀምም ይከላከልልናል። እንቅስቃሴን በተመለከተም ቢያንስ በሳምንት ሶስቴ ሙሉ ሰውነትን የሚያንቀሳቀሱ ሩጫ፣ ኤሮቢክስ እና ክብደት ማንሳትን የመሳሰሉ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ማዘውተር የሰውነት ቅርጽን ብቻ ሳይሆን ስሜትንም ያሻሽላል። በተለየ ሁኔታ ከባድ የሆነ የውፍረት ችግር ያለባቸው ሰዎች ደግሞ እንቅስቃሴ ከመጀመራቸው በፊት ሐኪም ቢያማክሩ መልካም ነው። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በአሜሪካ ድምፅ ተዘጋጅቶ በአህዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ የኑሮ በጤንነት እዚህ ላይ ተጠናቀቀ። አስተያየትና ጥያቄዎቻችሁን በፌስቡክ ገጻችን VOA Amharic ላይ ለኑሮ በጤንነት ብላችሁ አድርሱን። ሳስተናግዳችሁ ያመሸሁት ኤደን ገረመው ነኝ። ሳምንት እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።